samarqand viloyati nurobod tumani olg'a qishlog'ining fuqarolari hashar yo'li bilan hashar yo'li bilan shu texnikalar odam kuchi bilan yo'llarni buzilgan joylarini talab yo'llarimizni to'g'irlashni boshladik buni oqsoqollar bor oqsoqollar boshchiligida qilyapmiz hozir bu yerda ibrohim domilla oh, qishlog'imiz oqsoqoli o'zining e, yo'l bo'yicha ozgina ma'ruzasini qiladi shavkat miromon mirziyoyevga bo'lyapti murojaatimiz marhamat shu bizning qilayotgan hasharimiz to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovichga viloyatga murojaat qildilar bu haqida bu haqida bir ma'lumotlaringizni bersangiz mana shu yo'lning barpo bo'lishi qachon bo'lgan qanday ta'mirlashlar bo'lgan mana shu hozirgi yoshlarimiz ta'mirlayotgan yo'l hashar yo'li bilan qo'l kuchlarim ham ta'mirlayotgan yo'lining bo'lganiga deyarli yillik yilni qoralab qo'ygan shu yo'l qurilganidan beri biron marta hali bu yo'l ta'mirlanmaganligi sababli ham shunday yaroqsiz foydalanishda qiyin holatga kelib qolgan mana yoshlarimizga rahmat katta hashar yo'li bilan shu xalqning manfaatini o'ylab shu xalqning farovonligini o'ylab shu yerda ta'mirlayotgan ekan bularni kishilarga kuch qo'shilsin xudo o'zi ol qilin deb doim ularni qilyotgan mehnatlari yosh kunlarga yurasin bundan tashqari bu yo'ldan tashqari yana e, to'rt n olti yuz o'ttiz to'qqiz nurobod o'rta ovoz mehr olg'a yo'li ham bor tumani shuncha nimalarni aholimizni tuman markazi bilan bog'lab turadigan u yo'lni qurilganiga ham deyarli ellik yil bo'lgan bo'lsa tosh yo'l bo'lganiga asfalt bo'lmagan shu davr mobaynida asfalt yotqizilmagan bu to'g'rida shu murojaatlar ko'p qilganmiz bizlar viloyat yo'l boshqarmasiga tuman yo'l boshqarmasiga e, respublika yo'l qurilish qo'mitasiga lekin amaliy yordam hali bo'lmagan shu yo'lda ham mana yigitlarimiz bel bog'laganki shu shunday qo'l bilan qo'l kuchi bilan hashar yo'li bilan ta'mirlab chiqishga albatta bu ta'mirlashda E, tuman viloyat yo'l qurilish boshqarmalari bo'limlari o'z yordamlarini ko'rsa juda ham samarali samarali bo'lardi chunki ular qo'l bilan shu tosh to'kib qum to'kib tekislab chiqqan bilan uni bostirish uchun katok kerak bo'ladi zarur bo'lgan materiallar tosh bitilishi uchun katta mashinalar yuk moshinalar kerak bo'ladi albatta bizlar umidvormizki shu narsalarga shu qo'l qovushtirib qarab turmasdan yordam ko'rsatadi degan umiddamiz domla bu olva qishlog'idan tuman markazigacha necha kilometr bor endi bu yo'l olg'adan tuman markazigacha qirq besh kilometr va yuqorida bo'yini aytibdi kasallar chiqqan vaqtda ularni o'sha kasalxonalarga olib borish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan kasallik o'zi bir tomondan qiynasa ularni yo'l azobi ikkinchi tomondan qiynagan mana ayniqsa o'sha tug'ruq vaqtlarida ya'ni e, dard tutgan homilador ayollarni shu tuman markazidagi shifoxonaga yetkazguncha juda katta azob chekkan ularni o'zlari biladi endi qanday azob ko'rganlarini rahmat domla sizga xudo xohlasa buni sizlarga ham katta rahmat mana shunday ko'ngildan chiqarib shu xalq uchun shunday ishlar qilayotganlaring uchun inshaalloh bizni hozir yurtboshimiz hammasini ko'rib o'zi adolat bilan baholayapti bizlarga bergan yordamlarini o'zi katta bo'lgan qishloqqa xudo xohlasa qolganlarini ham mutasadli odamlar kelib tanishib tezda ishlarimiz yurishib ketadi degan niyatimiz bor shunday bo'lsin inshaalloh inshaalloh nimalarni ham olamiz ustalarni ham yo'q mana qul mehnati bilan ta'mirlanadigan bu asfalt yo'limiz yaroqsiz holatga kelib qolgan qishlog'imiz yoshlari hammasi bu ish uchun bel bog'lagan hali qudrat pesha hamkorlarimiz tomonidan saxiy insonlarimiz tomonidan moddiy yordam ham ko'rsatib kelinmoqda qo'ldan kelgancha yoshlarimiz mehnat bilan band hozir rahmat salomat bo'ling